Здравствуйте! С вами Петров Александр, канал Сады Вселенной. Весной мы показывали, как обрезать ель колючую голубую. Очень интересно, как она отреагировала на обрезку. Вот прошло лето, наступила осень. И давайте посмотрим с вами, как она отросла за сезон. А, в целом можно видеть, что елка хорошо отреагировала на обрезку. Приросты по всей поверхности кроны, по всему объему. Приросты хорошие, длинные. А, приросла вверх она не сильно вполне себе на 10-12 сантиметров за счет того, что ей весной обрезали макушку. Убираем вторую полностью, а вот эту укорачиваем на высоту 5-10 сантиметров на несколько почек. Примерно вот так. Можно констатировать, что елка здорова, вполне себе хорошо чувствует и неплохо приросла. небольшое осветление хвои, которое можно здесь наблюдать, с обрезкой никак не связано. Полагаю, это индивидуальная особенность этой елки. Она так реагирует на солнце. Вот с солнечной стороны немножко хвоя осветляется. Никак это ей не мешает. В следующем году точно так же образуются новые приросты, пробуждаются почки. Все в порядке. Итак, мы видим, что ель в хорошем состоянии, она очень симпатичная, хорошо обросла, пушистая, компактная. А, и сейчас мне хотелось бы ответить на некоторые вопросы, которые иногда задают люди. Первое, с какого возраста или с какого размера можно стричь елки? Ну, в принципе, с возраста 7-8 лет, ну или с размера 60-80 сантиметров. Вполне себе можно подстригать хвойники. Можно и раньше, но большого смысла в этом нет. С высоты метр тоже это оптимально. Если елка 2 метра, тоже нормально, вполне себе можно начать ее стричь. Поэтому больших ограничений нет. Мне как-то даже приходилось стричь 12-метровую елку. Я ей отпилил 3 метра верхушки, сделал ее конусом, и хозяева были довольны. Хозяева елки, хозяева участка. А, второй вопрос, а в какое время нужно это делать? Ну, как показала практика, это можно делать и весной, в мае, или до распускания почек в апреле, и в марте. Это можно делать и в конце лета, в августе. Можно делать это осенью. Я даже как-то делал это под Новый год. Часто сочетаю это с э, укрытием роз. Лапник идет на укрытие роз. Никакой разницы для дерева я не замечал. Всегда на обрезку реагирует хорошо. Не стоит, наверное, обрезать только в период активного отрастания новых приростов. Это не технологично, неудобно прицеливаться, точно попасть в нужные почки. Скажем так, эти почки в этот момент распускаются или образуют уже прирост. Поэтому где-нибудь с конца мая по конец июня ну, лучше не подстригать его. Просто неудобно. Но они перенесут и эту обрезку без последствий. А, сколько раз в год или как часто нужно стричь ели? В принципе, одного раза в год достаточно, два раза в год избыточно. Это уже не нужно. А, можно раз два три года, но придется срезать больший объем древесины, больше лапника уйдет. А, как правило, за это время вырастают очень сильные верхушки, которые разветвляются. Ну, раз два года тоже нормально. Еще один вопрос, насколько сильно, насколько глубоко делать обрезку. Это творческий процесс. Можно сделать совсем немного обрезов только прирост этого года. Можно обрезать на боковые ветви, на более глубоко расположенные боковые ветви и так далее. Важнейшим условием является то, что ниже расположенные ветви должны быть длиннее, чем выше расположенные. Форма конуса должна соблюдаться. В таких условиях лучше всего ветвь освещается. Если сделать наоборот, нижние ветви сделать короче, они окажутся в затенении и начнут отсыхать, терять хвою. Форма крона испортится, а ель будет страдать. Поэтому всегда ниже расположенные ветви должны быть длиннее выше расположенных.